ndi musajja munnabyabufuzi ate mu byobufuzi totyanga kukola decision ate totyanga kukola ki kwogeranga mazima you see at 24 25 or 26 you must rechange your directions me my motto is i always take a decision and life finds me there ntakinga decision obulamu ne bukola ki ne bunsangayo uh, abantu bangi babadde bamanyira simanya kaliya yewedde teri kaliya esobola kufa ekiyinza okutta kaliya yange kiri kimu kwe kuva mu nopu neziramu enaalemu nze siyingirangako enaalemu era nava buvi mu national unity platform ah, kubanga nalabanga ebigendererwa byaffe ebimu sikyabitegeera ngaomuntu ah, ebyokugjaku obuyinza nga idiyoso naye esuse ku social media eyokuvuma abantu era kati nga kyebakola era kyebamanyi but i don't blame them abo abanvumye because those bloggers most of them are idiots i don't have time for idiots ngabani ah, ono edisimanya mezaya edimatako kakati nogatako kano kakojja omusiru kalwala lwala denziku yako they are looking for numbers kai waliwo wano obubuloga bwesasobola kweyogerako i think those are the two bloggers oba nerumbuye naye mugatteeko because uh, penge penge yaliwo penge penge was my good friend uh, nga twogera nga tunyumya until when he lost uh, numbers and people bagana nti tebamuwulaba so what am i telling you that we change people take you for granted when you stay uh, ah, mukifo for a long time so some people in nope thought that uh, they took me for granted that i will always be there i will always defend them i had my reasons and i gave them and I still give them that. First of all, I worked for no pay, bali tebansasula. It was voluntarism, which is okay because I'm not looking for money, okay? I came in this struggle for myself, for my kids, not for anybody. And it's free exit and free entry, okay? Uh, secondly, uh, some big people in the party uh, thought that uh, Uh, maybe I'm a spy. They were not involving me, but. No, oh, meetings a Bobby Wine, Simulundi, Gumus Simulundi, Evid Simulundi, a Satu. And mm. so as our Dengoli movie, Zabadezo Kuvakumutima, Rachi uh, Bobby Wine in Gomunt, Chario, Zinensongera, Wayogera Kona, Nobi Mugamba, Rachi Kati, Rachi Kat Kati, Ania Inobuzu, Abantu Bebakola now because to add to Nyam Nogamba, Abantu Ebadimuksula. No, I don't Vakogera, Secretary General, Iran Encha to Genda Kogera. tell me any person who had ever left the party and their consensus and negotiations. Tell me anybody. It's not, it's, it's only me. Because I proved the point, I just went out of noop and I said in opposition. Why? The people, aba, abantu abamu, aba following a noop. Eh? Bama nyira, shitegeira. Abantu abamu bama nyira. bakola fake accounts nyingi ebyo bigenda kujjako president Museveni ebyokuvuma ebyokuvola sekendire kati abantu nga balumbuye kitegeeralumbuye abaluma lwakwabeera ne numbers kyekisinga obaluma ne frank gashumba kyekimu abatagala lumbuye uh, omwami frank gashumba nze katikkiro uh, uh, era nali ntandisa amabaluwa kikuluma ku lumbuye no is an idiot gradually idiot because of oyina okuwa ensonga because uh, he has the numbers but sometimes ebintu byayogera tusobola kugamba abakatoliki mbu omulambo gwa kibishopu bagutwala gwomanyi lwaki uh, ba anko gashumba banyivu because bakatoliki and they represent a section of people in this country emboziyabantuabayinza okuba nga tebagimanyi biki point out uh, byayogera nti archbishop weyafa omugenzi mm. pulezidenti museveni yakwata omulambo gwe n'agutwala ekisozi n'aguzinirako tegeera so to me thats idiocy kyo tekiriiyo maama fina yabuuka ekikomera kya bobi wine tinasimba eddagala nakimugamba gwe mukanda oli genda ogyeyo eddagala lyo kikazi gwe man thats not struggle so to me thats eyo eh, ensonga emu abantu abali mu nopu abo abalala abali eri emabega be bakulemeseza ne bikuluma spirity complex olwo abali mu mawanga g'abazungu era bamu bagamba mbu navumye bakadaama simanya navumye bakadaama let them gand work kitegeera if today you are somebody eh, kitegeera nga embeera gy'olimu togyagala work so hard so that oimprovinga ku mbeera endala but eh, that stupid uh, infidelity eh? you make it our emergency tinavumye bakadaama i didn't abuse kadamas i abused those kadamas who waste their data abusing people that are well off okay you don't synchronize you don't want to think you don't want to judge that if i waste my data abusing mirundi agenda feed watch i'm still eating i'm okay like, olaani anti kaduuka omukyala yenyininyini naye watuddeduuka muwadde olunaku olwo lumu nga neetondedde oyo antikaduka yasetaza mwa museveni nina ebifaananyi mbirina wano ne videos era muwadde olunaku olwo bwe yavuma maama janet kataha niyamugyayo mukomera baali benaaleemu babajjo esika embuga yeyamutwale wa mwami museveni abwe obuduuka bwayina setezaiza mwami seven era video ne audio ziine ze za antikaduka ng'aga mwami seven agenze kuketa nop era yatuusizaawo conversation nga maze if yugo newakinga antikaduka oli n'omusango gagwakwaggwa ogenda kulaba nti antikaduka yakyuka yali atandise kukyusa topiki tata ayogera ku bya struggle njagala nnyo wemba nimba anti kaduka akole no wemba nimba uh, mami sk mbugava yagambye nti nimba because vi, muwadde olunaku olu kuba ebifaananyi njabikuba ku social media ne videos anti kaduka yakyusizawo topic natandika kudda mu birala ebya struggle nabivamu kubanga yali amaze okulya be bamuyamba okuva mu komenero anti kaduka yamanyidde nnyo atikaduka kati atikaduka alina abasajja alina omwana omubasajja kumi na musanvu okitegera kati ate nze amumanyi nti yalya okitegera kuba atikaduka yalya kaye ate nnumbira kinze atannalya bikoze ebifaananyi mbiina ne odios nziina ne mwami sk mbuga eyamutwala babajjo ne bafulufiga era antikaduka atanye fulufiga obwo buduuka bwalimu kuketa nop kwayagamba mwami seveni mumpesete ne odio nziina nga alina omuntu omugwasindikira amugamba ekisajja kimpesete zange wiiki eno antikaduka antikaduka muwadde olunaku olwo aveya netondere oba mwabya bagamba naye walidde sente kyovula waddeyo kati oli mukwebuzabuza webuzabuza watiddemu ate naaccounts abantu bona bona abatera okukyukakyuka nga bakola ebitakwagana big i bani fulfiga accounts zigenda iyegendaoliko kati olwaleero agambye ki fildmasho fulfiga generaali mwewunyiza nnyo kwaba bantu betubadde tuvuma mwana wattu agambye national unity platform mu bantu be mbadde muyina mubadde muyina oyo omwana kitegeera i was an asset to noop era ah, oh, lwaki yagala kuntwala mu direction eyo ndeka edirection nagivuddeko hmm. saagala kuddamu kulumba baki bantu mu paty eyo naye fulufiga abagambye nti fe tuli ba nrm that guy could speak sense and there are so many people across the world abankubira amasimu nebagamba ye obadde okola omulimu muki mulungi mu paty era nejasigala nga ndi mu change kitegeera nze saavuddeko mu opposition because of opposition kati abaagala okundaba nti ndi wenalemu oba abanopu sirina lugoye am not in red and am not in ki in yellow i just excused myself from idiocy ba idiots abamu netuba platform so abagamba nti nalya nga tetunagenda kukyabukedde mm. uh, if you want to follow junior who is objective you can still follow me okay because i haven't gone to nrm era singa nrm this was a big signing for them ekisegera uh, because cokoza amawulire lwaki tebanabaku anivairinga ha saabavulu balamu abayeyakutotoyinza mm. kweyatonaba tonayambala mujozi kati but nrm was also surprised that i haven't joined I, navuddemu nopu nensigala ah, nga ndi mu struggle kojja omugezi yakutadde mu ango hmm? olanzi kisinga okunewunyisa hmm. toyinza kuamba ate bakyali abali mu nuupu abefulamu nobogeranye ate bali amaja lwaki waganya oly amaja ati nze naganya okulya amaja kubanga amaja bwe sisobola ah, bwema amaja money is not an issue tegeera money is just paper sibali lwaki abantu bakitwala nti kyangu eh, eh, kizibu mani weyavu siini fe twalaba tetuli ku levo za money tewali kyenfirwa wagambye ensonga satu singa ezobaziensonga eh, satu nze zezinnuma mu bulamu bwange mm. kitegeera esooka bakazi bange mm. kitegeera bwomwana okuba lya mirembe ekitegeera ekyo kijja kunnuma tyoŋŋanye okulya abakazi bange mirembe mm. but as long as my women are still around i don't have an issue with you okitegeera so whatever you say obanga akuba embw amayinja ekyokubiri mwenge mm. nti ntudde wantu mpummuddemu nenwa kenge kange mirembe awo okajjawo oba onkutteko mm. ekisembayo yeere nti kati abo bonna abaasama tebalina kye bansasulirako kitegeera i work for myself i'm one guy who wakes up every day sisula mu nyumba ya taata wange i rent ani mwami tonimo yabadde agamba enyumba eh, bulianiadani yayogedde ati bagwagwabakoja omusiri obalaba bagenda ebweru naabo ba edimatako bagenda ebweru mukifo kyokukola kwakati kakoja omugezi konna olaba envi zikatuse neeno kasajja kagenda kufa kalwalade nfaani kati mukifo kyokukola batuulirako ennugu okitegeera kubanga nze nina unika ya safari zeyatwalize munagigulawo nempita ne bad black kitegeera eyo kampani yange unika ya safari zereeta balambuzi okitegeera nze nava ewaffe nga nina emyaka siniya fo bwe nava ewaffe netandika okweyimirizaawo netandika okwepangisiza nentegeera obulamu bw'ensi kye buli thats why nze nkugamba mvery arrogant okitegeera because uh, not arrogance but uh, siina n'omu gwe ngama nti anyimirizaawo kitegeera tigwe mpa credit tigundi bwatabaawo nti nfa kati edecision gyenateekeza okuva mu nup ya busungu i was so annoyed kitegeera by a few idiots kakati uh, bwetuuka ku myaka gyange ng'omuvubuka you always reshape your you redirect your life kitegeera notula wansi mu reality abantu bagala tula wansi mu reality nogamba abantu bano mbabaddemu eh, njogerera eggwanga lyange so what should what kati step ki gyembanzi zaako kitegeera move out of noop balekera ekibiina kyabwe but what i want to make clear uh, ah, sina buzibu n'abatwala kibiina ekyo Ah, abantu baabwe babali around do you think it makes sense bobi wine okuvayo agambe banange ah, ye distancing agambe lumbuye byayogera bibye kojja omugezi byayogera bibye gagwe yasoma psychology golowooza kiki kye balina okukola obutu and to choose between the party and individuals. That's their choice. I don't have, you see, that is their choice. naye nga ogobawabamagezi ngoi advise them to work on their publicity more okay senyonyi is a very busy man okitegeera mm. muntu ali busy senyonyi uh, ayina kosasi ayina obwogezi bw'ekibiina there is a certain guy who is very intelligent in that party alex mufumbiro you know waiswa waiswa mufumbiro hmm? that guy is very intelligent man you can see aberako stv and he talk sense lwaki temumuwa the, the role of a spokesperson is always to make statements okitegera they were very controversial things here abantu babika kabaka abantu bavuma kabaka bobi wine weyasisinkana owekitiibwa charles peter maiga nga baziika uh, waliwo yali afudde mwerabidde yagamba owekitiibwa charles peter mega sife abakuvuma So that part should work on its publicity. Okay? They have to redesign their strategies. Propaganda taina agenda batwala. And the abuses. People have seen, people have been here. And life moves on, man. Today, I'm sure to say, I've done my work. I'm going back to my home to rest. So, until anybody, I saw some people intimidating me. until anybody. At least wafunye notification nga notification ejja bakuvuma bikuluma. No, let me tell bikuluma. you. Let me tell you. Let me tell you. I'm past that age. I'm past that age. There is an age where you reach and you you act ma there's what we call maturity. Okay? Not every dog that barks you are Bites. supposed to eh to olina okuzaayo omuliro singa tetuli wano kitegeera maani batuvumye let me give you an example of my father mycos has been in that part of nrm hmm? nga abantu bakola ebibi n'abagambako yali agivuddemu why because president afuga eggwanga lino amwagala thats why arwana entala ezo so nze nalabye nga somehow i feel left out am not so much involved in the part activities andkyekyandikuletedde osigalamu kale ngokansinga baterezeza wano na wano nandisigadde bwe nagenda mu part eyo nali nesimbye mu kalulu Ah, ah, nalina ekifo kyenalina esimbyemu if i was too ambitious in that party singa siina kifo you think to win eh, okubeerabkulumatebakufaakotebakulabawono si kyeŋŋamba mm. ontegedde bubi nkugambye nti singa nali njagala ekifo mu national unity nga nali sajja kukolera national unity Uh, singa nesimbawo there are so many people abajja nebesimbawo gwe tewalaba ekyali ekamuki and they all left the struggle for us we remained there in that election we supported bobby wine even in hard times nze don yajjako wewange ekisaasi omuntu omu nakubira mu olaba okuuma akaluka bobi wine awe makindi waliwo gayi njamukuleeterako wano is a very nerible guy guy mugezi bamuyita ken yerodikansala we makindi and ono gayi aliko nnyeko mm. oyo we makindi oyo mm, yawangula mm. we were the people abakuuma akaluka bobi wine awe makindi i remember bali bagana tukuba masasi bajja bagale okubba obululu neŋamba omusirikale togenda kuba nemugamba omanyi do you know me nemugamba togenda kubba kalulu wano nga tulina abantu webat so uh, if they think that uh, sakola kimala thats up ekyo kyabwe naye nga robert kyagulanyi ye tumulinaako mutawana waw uh, ate yali ankoze eki mm. simulinaako mutawana wateva kati baganda be bateeka enyumba amayumba gaabwe mu bantu uh, naye alina okuplayinga role their family should act responsibly kitegeera if ugandans have supported you and they love you and they love your family don't take that for granted kitegeera toyinza teeka nyumba zo mu covid ngaabantu bali bubi kitegeera politics is perception kay abantu bayinza okugamba nti ayogeza nugu also have our property kitegeera nze wendi wano nina ebyapa ebiri mmanya gange kitegeera nga biri mmanya gange nga biri mumanya gange kitegeera so weserve our property tulina nebakwano baffe abalina properties zaabwe kitegeera but there is when you enter something everything comes with responsibility kitegeera bwe maze tamala emirundi obanga gwe luze obanga oli yejjaaka it comes with responsibility olaba edocumentary ya bobby wine yes. about his life his roots nga jja kugamba nze kyagulanyi kati okubeera kyagulanyi kinteeka mu kika kyaki kyabenkima oba kyebemamba oba kyab'omutima mm. kate bwekiteeka mukika kyabenkima ate ffe eh, bajjajjaffe bava wano mm. kale ate nekiteeka so he was trying to narrate how things should be and the root uh, of eh, entandikwa eh, y'ebintu so it's okay whatever they can say today i've talked to the general secretary of the party my friend rubongoya i like him so much mm. he's a very calm guy very gentle is very knowledgeable list efulumi y'abantu abagambibwa allegedly bebagamba mbuno bano bebabika his hmm. excellence the president of uganda lumbu yagenda kukwatibwa obadde ombulira plan plan lumbu yabaluma nnyo lumbu yagenda kukwatibwa oyo gwe gwawedeno wabanga omutunidde mu kamera oyinza mugamba atigwe because lumbye alaba so waba alaba ngaomutunide oyinza mugamba message directly tulumbuagendako mawe uganda bamuvunaana emisango gye kitegeera one being a threat to national security kitegeera ebyo nabagamba timuyinza okudda eyo ne mulowooza endi neggwanga lya miliyoni ana kati oyo olumbuye nze abavubuka mbatunulira ne mbasaasira they think being away from uganda ti oli wala nnyo so e, e, e take ne uganda bayina endagaano fe tuli esomalia lwa interest za take oba tebakimanyi kati kankibagambe take ne UA ne United Arab Emirates bebe kubirawa hmm. e Somalia so Uganda ne ne bebe kubira eya eh, Uganda ne ne take bayine ndagano kitegera ezikomba yininga amawanga okitegera teri yonse genda kukuuma ngozanyira ngo oli ku propaganda because rumbu yaina abamukozesa mu government and that's a thing kitegera abamu information yataliyo Eh, bani because wabalaga mbu ngate bamwa info info info yakutta nopu akazanyo kali kati oba okanyonyolangasitegeramu gavumenti abo balaba mm. tebalina numbers kati baba bagala okuyisawo kati ngekyo ekya museveni nti yafudde kyasookera mu gavumenti kitegera kati bali balina entalo zaabwe nga bo era nze nali kibanyi nti bagenda kukwata embuzi ezo kyova olabanga mukwano gwange namukwano gwange bamuyita semanda olaba lujjuliro tv waliwo mm. platform fe abagizimba mm. nze nasooka kwogerera ku lujjuliro olwo wendaba kino ekyana kino ekigwago oba kyekisento ngaekyo ekisajja very useless idiot fo kyogenda okukola ali ku mirundi avuma kati nogamba kati gwe sentongo kati wetwamala okuzimba lujjulira itodim uh, ah, semanda togenda kwogera bintu ebyo pulezidenti yavuddeyo yakayola bameka mm. leero ne wenjogerera abalina be bakutte so wano mu uganda abantu okukuba n'olemala n'ovaayo life move zone bangi balemadde life continues kati nze bannumba ne bankuba nabeera ewaka nekimanya nti ne ensi esobola okutambula nga siriwo mm. ola nabeerayo ng'ensi etambula nga kyebakoma ku social media we are with you thats why they can do so thereis a lot of maturity you see abaana abali ebweru abamu kati abali mwaga amawanga g'abawalabu bavano nga tebamanyi kozesa masimu bagafunidde eri so a lot of misuse on social media so what I'm telling you that oyo lumbu yeyawedde uh, take amagye getake nga gakolagana n'ekitongole ekikese ekya uganda edogan alinga museveni oli dictator edogan alina interest ze nga take so can we we uganda interest zayo nerumbuye nagamba nti weolaba nga military police ng'oli mu struggle dduka bw'osigala nga weeyongerayo you are stupid kati some of these young boys uh, those so called bloggers bajja papasira okwonoona ekibiina kya national nte kubanga waliwo ababakozesa mu gavumenti pengepenge kyeyabagamba tebakitegeera thats why yabagamba ki pengepenge yabagamba mulowooza nali nvuma bebekulu nga ne musiru kubanga baali bawa pengepenge uh, pengepenge yalina ebituufu bye yali ayogera well naye ngaebisinga biwemula mm. ngaagala ekibiina kyabaki nze pengepenge namulaba nga nyumirawo embasi eh, nga nina stress natekangako nepenge era penge muntu mulungi kitegeera naye naye yalina bye yali ayisaawo kale ni noolwekyo abantu bano balemeddwa okumanya the priority kati laba e social media eh, bakeera kumakya kati bali kunze lindako enkya bagenda kuba ku kintu kirala they don't have a project they don't have a cause batambula badde eno you cannot remove somebody nga temulina direction because buli omubadde njagala omuwe obere nga oyogera naye direct kati mwami lumbu yawedde wabeera antikaduka antikaduka kikyeyakumme kyekikulume nnyo because yagambye ngu wali mu paty ngaoyagala bakyala bakyala antikaduka ah, ah, ayina omwana omu mubasajja kumi na musanvu nze mugambye kirabika nakyeyakumnze mugambye antikaduka nze mbadde simulumbangako kuba amanyi yalya yayina omusango yavuma fast redi guli gwe bamutwala mu kkooti bakasuku ne bamugjayo babajjo infact bajjo yakubira omuntu omu essimu ne bamugjayo bafulu figa era anti kaduuka atyani anti kaduuka esikembuga namutwala namutwala ewa pulezidenti ebifaananyi mbiina ne odios bwamala okulaba mwa museveni namugamba ebyasitwago mbivuddemu sigenda kuddamu kubavuma era nakyuka kwe kukola obwo obuduuka bwawo natandika okwogera akyusa topiki ebyasitwago yakadda kati yali yabikola ki muwadde olunaku lumu anti kaduuka aveeya neetondere olaba bwebwe obulimba bwe nabagambye nti tokulembezanga bulimba okitegeera kati ati kadduuka bwamala okulya nakyusa topiki kati ze odio nziina n'ebifaananyi mbiina ngaasinkanye pulezidenti era omulimu gwe gwali gwakuketa national unit kati ze manyi bambega bangi abali mu national unit omwo kitegeera n'olunaku muntu yagamba nti olunaku lujja kukya bambega abatuufu bakole ki baveeyo nze babawe ntaŋŋambangako nti ndi mbega era abakuba kyagulani bamugjako bamwetoolodde ayongere okunafuwa kitegeera because kati goloza lwaki okuva kwange munopo kwakoze amawulire if i don't have value nabye ne certain newspaper nga empandiikako mm. that means i had impact olaba fulupiga avaayo naga nti mu butuufu nopu be mubadde muyina abasobola okwogera oyo omwana abaddemu okitegeera kakati n'olwekyo we shall find up naye nga kojja omugeziye yakutereezeza ekyo so abo ba idiots bagende bakole wabanga ye nga gwotunuliza mugamba kojja omugezi simanye abo let them work let me tell you lino eggwanga oba ani alifuga poor people will be around kitegeera ne yesu bwe yajja yabakola ki yabalekawo olaba abantu abasinga nze nze nagambye abantu era leero mbadde njogera n'abantu ngambye mukwano gwange kasuku ne mugaya kasuku era kasuku angaye naye rijuni oli musajja twekwewunyiza okuva mu nupu notaddamunambazanti era zigenda kugweza ati zirina kyetunda ku social media kakati kyekiseera ekyoba objectivity tegera nze situnda ice cream teri kyogenda kumbula kamiringako ku social media kiki sitetulya numbers okitegera ffe tubadde tuwa baana mirimu tyokola vidiyo yo nga tolina youtube abaana nga kumi ne bagiteeka yina bwe bafunemu kasente gozezo youtube ze batukyazaako batusasula uh, oh, we just do them for free ask them yeah. bafaruku abatokyaza mm. so we do them for what free. for free but i got so pissed and i got sanoid and i'm not going to apologize to anybody let them hang Stegera. lisiti efulumya eh, abantu bebagenda okwata gweyojogera koki newisdom kaye naye kwali amawulire gagule ogasome mu lisiti efulumye newunyiza obutabamu webanga nti wisdom kaye mwali ate wisdom yankoze bubi mm. yandikubiddenetugenda fena ye yamaze okweripotin yandikubidde nemuwerekakowisdom byayogera birimu sense wisdom is a very bright man abantu abo abagwagwabamu nze mbavuma because nze ndi muvumi kitegeera nze mufamire yaffe ndi muvumi wakusatu jajjange yavuma nazimba mu poki nenyumba kitegeera nze jajja wange omu bamupangisanga kuvuma bantu ku mikolo so fe famire yaffe eri bavumi ebyo tebitiisa ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, tikatogenda zali tatange mutamalembo yabavumye kati ze bintu bingi bibiri byotasola genda gamba muse titamala ano omwenge oba tamale yabavumye kitegeera that is idios kitegeera so i have uh, so chemade gamba chachi uh, ah, wisdom kaye aba wisdom kaye omulaba is so exceptional he has a good heart aba wisdom kaye ba genosale olaba genosale amanyika ye kitegeera era kaye oyo golaba kinneewunyisa okuba gavumenti ng'alina kapasity nga nze esobola ofuna omulimu kaye asobola ofuna omulimu omulungi abawisidomu kaye tebajja mu sitwago kati ngaabwe bakojja omugezi nti bamala okwoyera sibakojja omusiri bamala okwera emizira gyabwe tegera kaye tali bubi wisidomu kaye tali bubi tegera hize mani alina emmotoka eh, ah, yazimba infacti kaye yazimba alina wayagala okumaliriza era ewalala so some of these people batulanga tuli ku social media balowooza tumala obudde katiweewuunyekaye alina connections ezenkana bwe zityo lwaki avaayo nayimbirira kyagulani hmm? nayimbirira change because bategeera its about understanding wekitegeera nti wemba mwenaalm tekinfuula kuba nti ebikyamu ebikyamu ebigenda maaso nabikolaki era kayoyo omulaba ye muntu ayimirira maaso ga jenosale namugamba amazima ye wizidde omukaye kai nolwekyo me i appreciate knowledge and i appreciate character if you love me love me if you hate me hate me funachi olowooza ekintu ekyaviirako pengepenge okugwa numbers mm. okuba nga ali eno nadda eno nadda eno abantu ne batukaisa nga balaba tewali kyobagamba because today naye nabadde mu nrm kati nabadde mu eh, nup mm. kati nvuddeyo ndi mu nrm kati ate nayo nvuddeyo ndi eno then they will lose trust in you bakwesonyiwe numbers zigwe tubere nga tetukyaddamu kuwuliza bino ebya trending number one in uganda nga tokyakola ate nga nechano nayo eno eyo ya facebook egenda egenda katikankubulire eh? siyina kyenfuna ku social media kubanga social media yakumala budde zakabaka wajako facebook olyoke okay. I mean, mani nebwakire kumacya nebagitwala nkugambye nfunako ki nze sikuba bulango okitegera nze sikyanoonya linnya bwe ntambula wali abantu bamanya nti tamale waali era abantu abanfolowinga bajja kusigala nga banfolowinga because of what I send, what I do goza buli omu mugwagoloza buli omu idioti goza lwaki olowooza nti abategegeera batoletole webatuula mu meetingi yaabwe because bwobeera nga oli musiru eh? mu bantu nga nabo basiru oba mugezi so si buli omu nti muna kati nze nina abantu omusitwaga eyo kabuye boston omwami oyo kabuye boston nze byange ebyo ntanabikolaki abimanyi ah, era mwami kabuye boston nkwebaza nnyo because yomu kwadde bakola ki era he told me tamale i respect your position and me i know you you have been telling me such things in that party and i know i respect your position and we are still in, in, in chat and we are going to stay working together oye mwami kabuye ki abantu babeera ne ziranka mu busiru engeri gyokyogerako ennyo ne idiose kati sokomperanka bikozi wabeerawo namba ttaano nsokomperanka paka ku namba waliwo musiru omufungula ndiga oye asooka okukebera endiga oba nsajja oba nkazi kati be bantu abali e bulaaya abamu si bonna alekawo omulimu gwe nadda mu konsentratinga kutta amale tegeera <laughs> tivi zijja kunkyaza nammwe aba youtube mujja kunkyaza nja kujja wano njogera bye mwagala muŋambe taamala oliwa bafulufiga abo balaba general field marsho fulufiga baashibaaga kato abantu batumanyi ba ashibaaga kato ali bulungi naye yali ashibaaga kato yafuna sente ali bulungi pulezidenti yamugulira ennyumba ashibaaga kato ayina emmotoka asibakato yakwatako obukadde oba kikumi mu ataano nagenda namaliriza enyumba yobadde oyagala munopnayetofyanyina kyekikuluma ateze sigenda naye mwena alemu ngaasibaga katonze ndi musitwago ngezaako okugamba fildmarsha general fulfiga nga nakolankubuulira eh, ah, ah, abaali mu nopu ne bagenda mm. ti abantu basobola okuva mu nopu ne babeera n'obulamu obulungi kitegeera Situlogo manyo jive la mweli so challenging inadala kumiaka jafe. First of all, ovela na balabe banji. Katulawe miaka jafe jetuli mufemwe genda ne kuata. Chitegela. No, kalia no ujikulachi, no ujisula. Neze katutamale sina kalia mu politics. Sigobele la bigere vya tata wange. Baganda bange bali mu private sector be they are enjoying their money. Te baganda kuja mu kamera omanyiro achi be wala idiose ne bintu bino. Nti abasiru baba agalo kutegerera. Tobulanga. So, basigala private n'abantu abala mu uganda basigala private bagala ki makamera kakati ffe emitima begyakaluba mm. eh? ffe botasobola kukyusa nga tutaddewo position okitegeera ebyoobsobola ofuna sente naye nga tolina buganzi <coughs> abantu bwe banakuvamu bwe batyo oyina engeri gyowuliramu ati kakati kankubuulire bwe babadde ah, bakati mbadde nfunaki nga ah, banfolowinga okubeera ne folowing laba anko gashumba mm. laba andrew mwenda how have they made it in life by having so many big numbers big numbers naye frank gashumba abeerako musharinga vidiyo eno musharinga anko gashumba avuga benz emwere mpya mm. ya miliyoni meka ebuziga gyasula yagulayo muwala we ali mubulamu bulungi era mulaba abantu nga bavuma muwala we ebyo byayina okukola shira gyegyo emyaka kukyusa basajja kwekuba <laughs> tatu wazisangula ebyo muganda nga eshira gashumba byayina okukola kezi abantu bansanga netulidde mu executive yebbaala nesaliddeko naŋamba gwe ebyo byenina okukola gyemyaka gyange tobuuka nga winowing stage okitegera kakati kiri antikaduuka ekirina abasajja ku kyagambye mbu nali nonya bakazi mu nuupu abakazi baali banjagala mu nuupu kati nandi bakoledde ki golidde <laughs> baneegaana nekikulumirawa otegera era nze byenfunye mu nuupu ebitonotono bakazi mpozi abo juniya ozemanyize ndi bere fulendire munange so nasono unit empozi bakazi women togenda kwejjusa aa ah, ah. abakyala ba nasono unit bo babadde banjagala mm. era gwena bwoba nga okedde ku maca n'onvuma manyi ninayo bakwano bange abakyala nga kikumi abakkiriza ti juniya oyo si musajja ki mubi okitegera tosobola kufuula muntu atali mubi mubi kyenva mbagaa nti okuba pulezidenti museveni temwetaaga mubika temwetaaga kutiisatiisa uganda by the way ate amala emirundi juni ayina chano ah, ey'oku youtube kwaku facebook banatera omujjayoomujjakubamulabaoba tononya sente chano ya youtube wagikoze ki nze nyenda mu america kola documentaries ukitegera i want to start the fashion hmm? nasoma psychology kati njagala nsomeka fashion myamu diverse kubanga ensi bwekola ki laba ono omulenzi ebrans mm. hmm? hmm? muwala wa president engeri gye bafunye mu fashion so you people instead of wasting time gand better yourself wawadde ombulira omuntu uh, nga tannaweza myaka abiri mu etaano ebintu byalina okukola eh. baweeyo ka advice myaka abiri mueano kambabuulire ekisobola okusuula ku nsi kuno ngosa omuntu never kill anybody because omusaayi gwe gujja kukolaki gujja kulondoola okitegera ekisobola okukyusa kariyayo ku nsi kuno Uh, ku myaka gyaffe kati laba muntu yali ameka mande emyaka emeka abiri mu meka mu mukaaga these are yeas wolina okwezuula okitegera kati fe gino emyaka gyaffe abiri mu etaano tufa nnyo ku bantu boogera ki naye mm. ne tutafa ku reality nti kuboogera ani akusasulira lenti kuboogera ani akubeererawo nze nabagamba mu nsi teri kye bayita laavu maama wo yakwagala okitegera mm. yakwagala yeka olaba eno sikando gyendimu mm. you lose friends like it or yes. no, and get friends i have got new friends i didn't know that one day full figure can even make a video that i'm a very good person and i'm very intelligent and ekyo kikoneddwa mu cv yange that even my enemies appreciate that at least i have intellectual ability so omuntu yenna ddaawo okunfa ebyo oba otalina kyasobola kukola you cannot stop somebody who is destined to succeed nze ŋamba abantu alina kulwana na bulamu ekintu kyonna kyolifuna mu nsi eno olikifuna kyotalifuna tolikifuna maama kadaga teyalwana mu nsiko abadde sipiika bameka abalwana mu nsiko mu gavumenti ya museveni abatabadde sipiika lemitel yuluze whatever you attain in this world youll get it yeah. look at obama here from kenya najja nabira fast black afuze eh, eh, usa ekyasinga okuluna abamerica yali fast ready because mm. for her she was a pure black so what am i saying that at 25 man start doing things on your own on your own pace okitegeera one day nasanga bebe cool is a very good friend of anti kaduka chloe wuno wali alina byakugambye message njagala ogyesomere anti kaduka yiye esooka waggulu anti kaduka nkugambye anti kaduka nkugambye wali asente za mwami museveni n'ebifaananyi mbiina mwami sk embuga ye yakutwala n'otandika okukyusa omanyi njagala bbaabya mm. era kati nzira kuba mp omanyi waliwo mop wa nopu tava ggulu ate tebaswala ngaobasanzeeyo segera kati atikadukayo bamuwa sente ah. ah, ah, bwemba nimbagende ku facebook muwandike mutamale emirundimesaji esooka waggulu yasoose okuwandiika eh. era mesaji mbadde njagala tugisoe naye kyagambye kinene no tekiri mu magezi ebyo bye bamanyi aba nuupu kyemugambye takizeemu kati wabaloza nimbagenda obuze kasuku kasuku mukwano gwange be bamu kubajja anti kaduuka mukomera ng'aba nuupu bawoza kimu anti kaduuka aliwa era anti kaduuka bwebwe obuduuka bwalina nadduka mangu nakyusizaawo ki positioni taddangamukwogera ku bya struggle ngaali awo yebuzabuzaneda bebamanyi mm. kubanga nkugambye abantu basatu buza fulo figa buza kasuku nve bali omwe mu national unit naye bali ku mase yange twaze buli kimu nkifuna wano okitegeera nendaba omuntu mu national unit nea mm-hmm. oyo no yabadde wagundiwizidde omukayi omulaba mm. kati fe tulina eyo netunyumya naga naye gundi omanyi nti yabadde wa genero nogamba oh, oh, oh. nti eh, eh. bantu bangi ola kati wa genosale kukola state house kati yadda ggulu oluguudo olwo luliki luli bize kwaye genosale tatunoli yakibiina ngaakuwa sente ye kasi tojja ne proposa ey'obulimi kitegera kati abantu mu nopu bangi baalya baalya kitegeera naye tekinnuma kulya n'osigala ku mazima lya sente zo sigala ng'owagiraani ng'oli musitulwezira sente nga balese miliyoni kikumi nga waliwo eza nop neza nrm eh, ziriwazolyaoina kulondakokankubulire sente teriiko siginica ya sitaani ezo sente olaba ze babawa zammwe bannayuganda nawulidde embwa nga zimanyira nti gwe bakujjanjabira ku sente zani kwewasomera za eh. gavumenti kwewasomera kwolirakoaye banaebyo bisajja bino bisiru general secretary wa mwerubongo yasomera kuki look at this video nze tubula ngamba vuma general secretary wa mwerubongo ya was taken to Harvard naso mama teka mkwano gwange ku sente zani zabwe gwa mutima gwe kibina you people are you idiots you can't open ichabula <laughs> nga badja tugamba what did doctors what did doctors okusiba natidde okunsiba eh. aa ah, ah. kati wisdom kaye yajja okugamba era newunyizakaye simanyi obaleeranyenamukubiramukekayo nkoze bubi nandize nenkuwerekerako kuba nekebedde muli siti mm, sikolaki seeraba nenyamba tamale kaye waabaako eh. nze nyinza aty okukolaki obbulako wandibagambyekati olaba buno obwana obumu obubeireyo mawanga gabazu kuduwala bweyo hmm? tebukimanyi nti ffe tukuba ba genero ngaate muli yaŋŋambye nti genero omu yalayo vidiyo yange nga nvuddeko waya n'aseka nono mirundi mwenyini mirundi mwenyini atajogebwa yoyo bano bakoja musiru ah, webaba bakoja omusiru eh. neba lumbuye fredi ah, oyawedde oh, mufeeko mm. wakukomezebwawo wano wakukomezebwawo wano era abantu abagenda okulesivinga lumbuye ah, ku kisaaroni ze ziba ziraba ababalaba ah, ye abagamba operation lumbuye shirudi yatandise dda pake okitegeera eh? mm, omwami franka gasumba yagenda okusooka ku kisaawe owekitibwa charles peter mayiga oyo ye wakwazambala bukanzu nzijamba vaako mabega mwami museveni lumbuyonajat lumbuye nagamba lumbuya namugamba lumbuya tokwata mukabina kampologoma takwata mki namugamba lumbuya tokwata mukabina kampologoma okwatayoberaomwami museveni omulaba museveni bano abaana bato museveni oyo omulaba mm. n'abaopositioni bamwitaani mwami museveni oyo museveni n'abakulembeze b'amawanga bamutya kagama asiiba akubalishaffe enkya neggulu okisegera oyo gaayi n'akweyimbamu okisegera nagamba nti igwe kati olaba abakulembeze bamawanga be bamutya okitegera kati lumbuye frederick lumbuye ate nosiga emanyage siga emanyage mm, eh, because intelligence eraga nti yajja wano n'akyusa passport lumbuye yakomawoeka e uganda amanya gali mumalala nejeyawasa nejeyayanjula kwata mububina bwampologoma tebyasomaempologomakatrumbuyajabanyumizako <laughs> ngaakomyewanu nga taka emulesi bagamba bobera mumawanga gabazungu amerika erina interest zayo ngaeggwanga okitegeera eyali agala okuvuunika gavumenti ya edogan bamukumira mu amerika okitaba naye kasogi munnamawulire gwe battire saudi arabia uh, omulangira we saudi gwe yatta mu konsolati ye saudi ettake amerika yali eyiseko omulangira we saudi emuwozese kakati n'olwekyo abamerika batunulira kasogi munnamawulire gwe basse ne bakompeyalinga n'omulangira we saudi ayina dron era yagamba mwalese omugermani ngaabalaba abalaba abalaba myaka e, awulira ah, ndo by the way ali ku byuma waneeno tulina watson mo of course enzalumbu ye sinza amunoonya nze mbagambye abagenda okwaniriza lumbu ye lumbu ye ssebo kyammanyira mbu ndi mbega wa hamu mwali asendeza hamu naye ku luno enomukulu wange eh? Eh, eh, eh, yes naye mwali ya sente ekyasinza okunneewuunyisa nti nemiliyoniwalya sente za mugandawo walya sente za muganda yakuwako kusenteyes yakuwako kusentenaye kyabadde kibi nnyo nga kiswaza nnyo okubanga yataddeyo akasente kayamba abantu mu covid ate nadde eno mu background n'agamba akasente njagala kazayako wallahi mwasembi omukyala n'avayo bulungi no omukyala n'avayo bulungi n'abalabisa diamond trust bank omanyi amateeka aga ngo ng'ogenda okulopa bank amateeka agafuga mm. you must have uh, oba 50 uh, of the money gyogamba nti bakuba kati diamond trust bank eh, ham yagenda okitegeera ti banka ebadde emubba ekitegeera ham is richer than that bank obobusaeomiliyoni bitanoolwamaze kamera nga zimaze okukwata akasente ngaayagalanedda bazitaddeku ku akawunti wezigenda okuumibwa tiyabadde ayagala n'abagagga bakole kikwaluli yali awaddeyo ne batazisoma ogwasooka ngaabafere tebazisomye pulezidenti nakoma namusoma ogwokubiri mu e, adress eyaddako so ham was just saying that abantu he wanted abagaga bajje bakoleki mm. yatwaddeyo ebitaano ham is rich omanyi abatagala kolamulowooza lubale wewamu aba mwavu ng'asaba byoya byanswa mu kifo ky'enkoko ngo buli omu muki buli omu mwavu abantu abamu balina liziki tata wafe oyo tata wa mukulu wange ha mtata fesegawa saja mukozi nnyo ne mama mbatumiddeko nnyo so mwamoddeeyo ha muloya yasoma amanyi kye bayita financial play yeah. okitegeera is a very intelligent man genda osoma akatabo keke akasawo nakasoma nakasoma nenkawa modekai muisaawandikanakokubiri katabo kange ke nasooka oggula kali kamwami oyo naye omukyala gwe bayitaani anti kado kakulo yagambye kigambo kinene nonaekyo ekigambo kyagambye mm. wandimwabirizaawo ah. because ekyo kyayogedde kinene muwaddeyo mm. ah, ah, olunaku lumu <laughs> lumbuyeatengaeyo ah, info temumwina ate mwenga muli ah, wano ah. ekyo kyekisinga balumfe tetulina wano kyetutamanyi bakaye tebalina kyebamanyi naye uh, gavumenti gyoyagala leka ekusange nga oli mulamu mm. kitegeera buli kimu kirina lwedirayini kitegeera kakati kaye bamuyise olwaleero kayanize mwami fredi lumbuye atalina matu sajeko tekirina matu <laughs> kupropaganda so ennaku ze zezo ziweddeyo ana gaweddeyo nkubuulirirnokolooza egenda kukomawa kigenda kugwerawa according to your psychology nopo ogiraba kigenda kugwerawa oba ah. ogitunulidde emyaka egiddaku becausenomulala yagamba ate ayagala bagimuddize bo bagulewo bagulewoyamaani national nte pate yamaani pate yabanauganda ya era bajagala kitegeera eh, naye erina eh, esobola okutwala obukulembeze with strategy bamwa museveni entebe tebagigwamu bugwi they had a plan they had a strategy mwami museveni yagenda edalasalamu n'asoma nagenda north korea nayiga emundu n'abeera mu gavumenti n'abeeraku vaisi gundi wa muwanga mu military gavumenti n'agenda neyesimbawo n'obote ne bamukuba akalulu obote namuteekako bambega mamuseveni yakola nagenda nagula ettaka ewaabwe mwankole obote bambega bene bakuma ne bamugamba nti akasajja kakolimba tekagenda kulwana yabulanga muzimu bano bonna bawona debosekandi yabasanga dalasalaamu lugunda yasulanga wali ku nkuluma weyamusesenkanira ne bayingira olutalo lwa situwago yaabwe paka we baalukola ki we baaluvuunuusa but with the plan si kuwemula obuwemu ah, tebirina gye bubatwala mm. sikuvuma sikumanyira kubanga manyi ffe tuvumye bafulufiga abo bafirudimaso mm. naye webali okitegera kuba uganda yabonna should respect people's opinions okay? so byebyo ebyange <laughs> naye kayo nnumye nnyo kayo obutaŋŋamba mukwano gwa eh. ate kayo oyo kayo bannange <laughs> kayo nyena kukubirako nga nvudde wano yandinkubidde eh. kubanga leero mbadde free mbaddeeyo munyonyo kale yantu ye nabadde naye ddiye munyonyo naye wokebera esimyo nga notification ezo messages onazijja owulira otya ekiro ng'ogenda okweba kasitamba ne mukazi wange mbuliri aliwako bona ebisigadde bakazi bange baveeko nze byo binotification <laughs> mbeera ne mukyala wange mbuliri netuseka the making me more famous those idiot mbeera bweti nga nsikulolinga ng'olwo ndi mu buliri <laughs> nensooka nkuba ekyuma nga tumaliriza mm, bannayuganda bonnabona osembayo ngaobagamba ki eh, bannayuganda sembayo bagamba ntusigale mustruggle naye emesagi zino lwaki otidde ozisoma kuba mbadde njagala nsobola ozikolera mu ngeri ennungi obeere ng'osomaasomayoko ku zimu eziri ku facebook yosebwa nsobola okukakola n'oba ngaoziraba bulungi people are frustrated and fed up of the current system yes uh -huh. so what so what now what next ebyo ebyomaani byebi baatamya abo bakyali eh? bagenda ne bawandiika ebintu museveni must go so what then what wagenda ofuniramu ah, ah, kiki kyokoze eh, omumugjako mm. museveni teyateeka lutalo ah, mu abudabi tiyalulwanira mu lwali wano luweero mwakomawa eyakuba waali mukyamula bayiga mm. intelligence yaŋambye abakubaintelligence yaŋambyeintelligence yaŋ mbu eriyo abantiisatiisa okunnumba nasesenseko mm. hmm? oh, museveni yagaa nti ente eyagala okufa ekomba kumbazi ebyo ebyokutiisatiisa bannansi tebiriyo bano basecurity okitegeera nalabyekakojja omusiru nga gamba mbu lwaba ogo mbwe agenda kunnumba mbu bawayiriza abannuupu lwaki muwayiriza lwabaogo lwabaogo kumaanyi galina yavaayo n'agamba mirundi asiiba anvuma annemesezza nze seetaaga bwa pulezidenti kumaanyi galina lwaki tamusiba mukodomi wa president nga naye ali mawulire aka mirundi annemeseza don't joke with what you don't know segera keep <laughs> your idiots to yourself you don't know me me I'm, i okay you come and attack me i'm waiting abankuma bo bamanyi kati <coughs> luze kablaza atambula nnyo ekiro ekiro saawa taano nnya aba ava wano namusika ati yansanga nanga n'emirundi ng'otambula nnyo ekiro yagenda okulaba ah, ah, ng'oli munwevu nemugaa nti mwe sekyuli temumanyi yangoyi mwe so let them coming back to sense let them work on that nga tumaliza ah, bannayuganda osemba yo ngaobagamba ki nsigadde Uh, sambadde ryeroba redi so abaagala okunfolowinga musobola osigala nga munfolowinga bakwano bange abali ebweru mbaagala nnyo era mbatumiddeko nnyo maani muli bakabi nnyo musigale musitwago nga muwagira nop kitegeera baagire national unity uh, bawagire robert kyagulan uh, naffe tubeere objective